Здравствуйте! Сегодня будем делать томатный сок из красных помидор. Нарезаем помидоры пополам посуду, которую будем мы варить. Так нарезаем, сколько нам необходимо. Нарезали и теперь будем ставить на источник тепла, так сказать, на плиту газовую или электрическую. И в таком состоянии должно у нас дойти до кипения. Как закипит? Приблизительно 10-15 минут будет кипеть. И достаточно. Потом даем остыть. После кипения снимаем и даем остыть. И потом будем приступать к протирке данной массы помидор через решето или сито. Остыло. Берем ситце такое накладываем сюда помидорки данные и придавливаем их ложкой. Рукой неудобно будет, потому что будет цепляться и рано или поздно можно повредить пальцем, а перчаткой они быстро рвутся. Поэтому лучше брать каким-то твердым предметом данным, это ложкой. Ложкой так удобно, аккуратно, не спеша протираем. Конечно, Труд этот не из быстрых, долго это все дается, ничего легко не дается. Поэтому будем усердствовать над трудом, чтобы потом пожинать плоды своего труда. И так вот протерли. И вот эти отжимки, которые остались от протерки и не прошло через сито, выбрасываем. Это кожура и семечки. Вот потом накладываем еще и весь этот процесс идет до конца, пока не опустошится наша посуда и с помидорами. Итак, все помидоры протерли. Вот какой сок красиво получился из этих помидор. Красный такой сорт, не то что в магазине продают, разбавлен с водой. Тут чисто. Вот сейчас посмотрим, как выглядит она в стаканчике. В стаканчике, вот видите, как видит, густая масса. Можно подсаливать по своему вкусу, а можно и так оставлять, кто как хочет. После стерилизации данного сока он все равно сохранится, хоть и не подсоленный качество ее не потеряется, а потом можно подсаливать при употреблении. Для хранения на зиму мы его будем сейчас стерилизовать. Итак, ставим на плиту и доводим до кипения, и как закипит, помешиваем, чтобы он не пригорел. Не забываем и снимать пенку, которая идет при кипении. В таком состоянии он будет кипеть приблизительно от 5 до 10 минут. Там и достаточно 5 минут, потому что помидоры ранее тоже кипели. И поэтому для кипения много времени здесь не надо. После сечения времени, необходимого для стерилизации сока, разливаем его горячим в горячем банке, если мы будем хранить на зиму в подвале или в погребе или в других местах. А если его сразу пить, то в банк разливать не надо его горячим, можно так, чтобы он остыл в посуде, а потом уже разлить ту емкость, которую мы будем ее хранить в холодильнике, чтобы потом его употреблять сразу, а не для хранения в зиму. Можно собрать пенку, которая образовалась при разливе из посуды, а можно и так оставить. Но в данном случае мы собираем. Вот так красиво выглядит сок, натуральный сок из помидор собственного творения. Теперь будем закрывать крышками металлическими на закрутке. Пока они горячие, хорошо их закрывать, потом воздух, которого там маленечко есть, он будет при остывании соков притягивать плотно крышку банки. Ну вот и все. Приятного всем сокопития. Надеюсь, это видимо кому-нибудь было полезно. Чтобы не пропустить новые видео, то подписываемся на мой канал.